men farzandim ismini muhammad ali deb qo'ydim savol ali qo'shimchasi bo'lsa ham hamma muhammadlar qatorida bo'ladimi yoki alohida ismmi ali qo'shimchasi bo'lgani uchun bolaga farzandga ism qo'yganda muhammad alayhissalotu vassalomning ismlaridan bittasini qo'shib yoniga boshqa xohlagan shariat ruxsat bergan ismni qo'shib aytsa qo'ysa nabiy alayhissalomning ismlari bilan ismlangan farzand bo'laveradi muhammad said muhammad ali muhammad amin kabi ismlarni e, ikkinchi qo'shimchasi bilan aytsa ham muhammad ismi borligi uchun payg'ambar alayhissalomning ismlari bilan ismlaganlar guruhiga kiradi inshaalloh taolo